B3. Blijf dat staan. Je draait dat een beetje mee. Normaal gezien moet deze draaien en moet alles meedraaien. Maar hij heeft geen goesting. Dus ik moet daar een paar. Wat heb ik nodig? Een vijs, een ballon, oude bazaar, een stukje ijzer. Ik eerst de hamer gaan halen. Zo, hier ongeveer is dat midden. Zo nou steek het niet. Hij is toch maar een snelle hulpmiddel. Of zie je dat niet? Hier, ah, daar is het Zie je? Zo, zodanig dat je makkelijk kunt buigen. Hè. Zo. We spannen ons blokje in. Hè. Het is zelfs nog gaan zoeken. Een beetje gelijk van boven zo. Op papier. gaatje is er al in. Zo. dat Is nog vloei? Natuurlijk. Ik vijs mijn vijs vast. Vijs dit even een beetje op, dat dat ook kan. Zo. Dan gaan we deze kant vastmaken. Ja. Zo. Dan ga ik hier en daar lassen en daar is het kant. koppeletje, hè. Zie je? Nee? Oké. Okay. Ik weet het niet. Wat dan allemaal liggen. Zo. Als ah, het dienstje dus is aangezet, dat is nog aan. Ja, dan moet eerst wat opwarmen voordat dat kan zitten. Oh, dan ga ik dan terug. ga ik deze hier, dat is van een euro, ga ik doen. Ik ga die kleine hoekjes hier zo afplooien. Dan kan ik straks doorslijpen en uh, de rest er nog aan doen. Ja? Goed. Ik hoop dat mijn fles dan niet neer. Ja, als een Zo, dat kan gebeuren, hè. Wat beter gezegd is gebeurd. Allee, we gaan toch eens proberen. Ja. Zal het goed gaan doen. Nou, dan maak ik het weer veranderen. Your battery is running low. That's oh my god! Oh my god! That's oh my god! That's my Oh my god! 2, 3, Zo. Zo vraag. Dat is wat we gemaakt hebben. Trekt op niet veel. Moet ook niet veel doen. Goed, zeg bedanken. Een gatje boren om te tappen. Gatje tappen. Ja, een beetje, een beetje olie op doen. Het is gemaakt, wat heb ik gedaan? Ik heb daar een vijs in gestoken, zo, dwars doorheen. En hier heb ik zitten foefelen. Zo, ik moet dat nog monteren. graveur. Of beter gezegd, de graveur. Bekle.